Svaki dan s vama, većina vas mi poznaje, a evo za one koji me ne znaju, ja ću se predstaviti. Zovem se Samija Kazazić i majka sam troje djece, imam 50 godina i još uvijek sam na heroju, znači nezaposlena. Imam najmanje 20 razloga zašto sam ovdje, ali evo pokušala sam ovako da svedem na ove najosnovnije i minimalno da ne bi duljila. Znači ovo što ću pročitati ne obraćam se vama, nego onima koji su nas doveli u ovakvu situaciju i onima koji sjede kući, a u goroj situaciji se nalaze nego mi koji smo ovdje. Znači onima zbog koji smo nekad nervozni, sad bi naš Marinko rekao kako neću biti neurozan četiri sata čamijem čekajući ko budala mahnita. Znači, nažalost, to je postala naša stvarnost. Kako nećemo biti nezadovoljni 20 godina džamima čekajući ko udale mahnite da nešto u ovoj državi krene naprijed. 20 godina nije malo. To je trećina ljudskog vijeka. Zar mislite da smo mi ovdje iz objesti? Zar mislite da smo mi ovdje iz dosade? Ne, gospodo draga. Mi smo ovdje zato što ste nam uskratili osnovna ljudska prava. Mi smo ovdje zato što ste nam uništili sve fabrike u kojima smo mogli zaraditi plate. Mi smo ovdje zato što ste nam ukrali 20 godina života i na kraju mi smo ovdje zato što ste ukrali djetinjstvo našoj djeci. Poznaje mlade ljude koji imaju po 17, 18, 20 godina a nikada očima mora nisu vidjeli. Poznaje mlade ljude kojima su roditelji teškom mukom plaćali školovanje, ali im nisu mogli priuštiti po završetku srednje škole odlazak na ekskurziju. Poznaje mlade ljude koji su bili nadprosječni učenici, ali im roditelji nisu mogli omogućiti da studiraju. Poznaje mlade ljude kojima su roditelji teškom mukom omogućili da studiraju i koji su završili fakultete, ali su još uvijek na birovu jer nisu stranački podobni. Zato smo mi danas ovdje. I ovo je vaša sramota i treba da se stidite što ste nas doveli u ovakvu situaciju. Ali ne. Vi nemate toliko dostojanstva da to priznate, nego na nas šaljete naoružane policajce da nas hapse. Čega se bojite? Gladnog, nezadovoljnog i golorukog naroda. Pa mi smo onaj isti narod koji vas je izabrao i dozvolio vam da budete tu gdje jeste. Nadajući se da ćete ispuniti per 20% onoga što ste obećali. Zar tražimo previše? Mi 20 godina živimo na infuziji i vrijeme je da kažemo dosta. Ne želimo vas više. Kako kaže teraz Bulba svom neposlušnom sinu, ja sam te rodio, ja ću te i ubiti. Tako i mi poručujemo vama. Mi smo vas izabrali, mi ćemo vas i razriješiti dužnosti. Ne dozvoljavamo da nas dijelite na ove i one i da nam na taj način manipulišete nama. Glad, nezaposlenost i nezadovoljstvo nemaju nacionalni predznak. Svi oni koji misle da se iza nas krije neko drugi ili nešto drugo, neka dođu i neka se sami uvjere. U posljednje vrijeme čuju se izjave predstavnika vlasti i zakona, citiram, da su ovo socijalni nemiri, onda bi 90% ljudi bilo na ulicama. Završen citat. Pa ljudi moji, zar oni samim tim ne priznaju da smo u pravu? Zar ovo nije dovoljno da pokrene i ostale da nam se pridruže? Svi kažu ne može se više ovako, mora se nešto mijenjati. E pa ovo je moment kada počinju promjene. Pozivam sve građane da dođu i slobodno kažu ono što misle i osjećaju, jer živimo u demokratskom društvu gdje niko nema pravo, naglašavam, gdje niko nema pravo nam zabrani i uskrati slobodu govora i kretanja. Dakle, za pravo da rade šta hoće, to je prolazno. Svi će oni odgovarati jer pred zakonom smo svi isti, a mi ćemo nastaviti da se borimo za svoja prava i da svojoj djeci i, kako kaže mušica, mladima svijeta ostvarimo bolju budućnost. Jer, kako kaže Bajro u poznatoj seriji Tale, ja i narod vićemo i trpimo. E pa dosta je, nećemo više trpiti, od sada samo vićemo.